Ich bin der Vater deiner Tochter. Und in 20 Jahren hast du mich zu keiner eurer Geburtstagspartys eingeladen. Und jetzt war der einmal im Kino und hat einen schlechten Film gesehen. Und jetzt kommst du zu mir mit diesem Geschenk und sagst, danke Leone, ich will mein Eintrittsgeld zurück. Don't bust it. Q-Kid.